Alors maintenant, presentazione la punta diamante. La punta diamante per tali aspetti che ho vetro piastrelle. È facile, eh? Ok, allora, la punta normale, posizione la punta diamante. La punta diamante è molto molto importante. Posizione la punta diamante, la lama. Ok, ok, tesa. Bella. E allora, guardate bene molto molto importante per l'utilizzazione. Se lavoro una mano non bene, lavoro due mani. Posizione piastrella, posizione 1 e posizione 2. Molto molto importante. Posizione, ok? Forza, forza. La punta diamante cantare bene, è il fondo molto importante finiremo, ok? E allora la posizione on a porte-à-faux et positionne. Ok? Che bello. Ok. Allora attenzione, differenze petalia specchio vetro. Molto, molto, molto importante lubrificante. Alla casa una spugna. Alla casa una spugna. Olio della macchina a cucire o petrolio bianco. Ma molto, molto importante lubrificante. Non lubrificante non taglia bene. Ok? Allora, la punta diamante, lubrificante, ok. Le posizioni due mani, identico eh, per tagliare le piastrelle. Posizione due mani. La punta diamante cantare. E il fondo finiremo. Ok, posizione e forza. Bello bello.